сен маған керексің үшінші бөлім үш қызы аман болсын осы үш қызы тірі жетім атанбай өз елінде әке шаңырағында өссе болды бар ойы сол ғана сондай күндердің бірінде күйеуі сандырақта отырып екінші әйел алатынын айтты неге не себеп не үшін ақсәуле осы сұрақтарды қоя берді күйеуі дұрыс уәж айта алмай қалды әйтеуір екінші әйел алғысы келеді екен қызғаныш көрушілік қимастық өкініш сезімдер бірінен кейін бірі бой көрсетіп ақсәулені асабына қуырды әбден күйеуі кездесіп жүрген пендені тауып алып сөйлесуді ұйғарды жарын өзгеге қимайтын жасырмай айтып отбасының обалына қалмауын жалына жалбарына жеткізгісі келді бірақ білмейді бауыржанның кіммен кездесіп жүргенін тұрақты көңілдесі жоқ болар бірақ қыз қырқымен сауық сайран салып жүргені белгілі неге олай етесің не жетпейді саған менің кінәм не деген сұрағына маған ұл туып беретін әйел керек деп ақталатын болды уақыт өте шыдамы таусылған ақсәуле үш қызымен төркініне тағы кетті ізінен кешіріп сұрап күйеуі келді уәдесін үйіп төгіп кешірім сұрап еді бұл сенді сол кезде көп сөйлей бермейтін әкесі жібергісі келмеген қызым егер қазір кететін болсаң қайтып келме келіп кетіп жүре беретін отбасы деген ойыншық емес деп еді желгі басылар бір күні деп қайта оралды күйеуінің шаңырағына шарасыздықтан емес шаңырағын шайқалтқысы келмегендіктен көзге жап жақсы отбасы болып көрінгенімен іштегі өмір іріп жатқанын өзгелерге сездірмеді екеуі де жүрмейтін еркек жоқ әйелдер отыр ғой үндемей сәл нәрсеге төркініңе жүгіре бересің дейтін бауыржан мұны кінәлайтын болыпты уақыт өте ақсәуле енді бұрынғыдай жай сөзбен түсіндіруге шыдамы жетпейді күннен күнге жүйкесі жұқарып ұрысқақ болып барады өзі уәдесін үйіп төгіп кешірім сұраған күйеудің өз еркісі де байқалмайды керісінше бір жанжалдың арасында ол саған кім қарайды кім алады сені мынау түріңмен кетсең кете бер деп айтып қалды алғашқыда бұл сөзді есту оңай болмаған көз жасын көлдеткен күндер өте одан да сорақы сөздер естетін болды жас келіп қалған соң үйлену керек болды өзің көніп тұрған соң саған үйлене салдым шынын айтсам сені жақсы көріп жүрегім қалап үйленбедім ескің келген осы ма сүю махаббат деп басымды қатырмашы сен де мені сүймейсің ғой мойындашы кәрі қыз атанбау үшін амал жоқ сен де маған күйеуге шыққан шығарсың деп кекетіп ауыр сөздер айтатын сонда да ақсәуле жақсылықтан үміт үзбеді басқа түсе баспақшыл ендігіде атененің зейнетақысы мен күйеудің аз табысына телмірмей өзі де азын аулақ ақша табуды ойлады қыздары өсіп келеді шығында көп ең құрғанда олардың керек жарағын өзі алып беру керек үйдің шаруасы аздай таңғы салқында бір мезгіл даланың жұмысын істеп қаймаққа жаймақ еткісі бар шабыққа шығып егістіктің де жұмыстарын үлгеріп жүр өзін ойлаудан қалған үй шаруасы мен дала жұмыстары қабаттасып күйеуімен айтысуға да уақыт таппайтын болыпты мойынсұнғаны ғой осы тағдырына бауыржанды бұрынғыдай тергей де бермейді біраз күнге жоғалып кетсе де іздемейтін болған бірақ қашанғы шыдамның да шегі болар күйбең тірліктен басқаны ойламайтын салпетек әйелге айналғанда ғана бір күні есін жиды айналасына қарады егістік даласында тұр қай жерден қателік жібердім кінәм не неге менің үстімнен әйелге барғыш енді болса екінші әйел алғысы келеді мені сүймесе сүймей ақ қойсын ең құрғанда қыздар үшін бүтін отбасы болып тып тыныш өмір сүрсек болмас па осы үйдің отымен кіріп күлімен шықсам да күңі болып жүрсем де неге менің қадірімді білмейді ауру анасын қарап әкесінің бар жағдайын жасасам да неге рахметі жоқ бауыржанның әлде менен бе мен дұрыс әйел болмай жүрген шығармын оны махаббатыма бөле алмай жүрмін бе не істеуім керек енді деген ойлар қара жерді қопсытқан кетпен сияқты семіп бара жатқан санасын қопара бастады маңдайынан шып шып тер ағуда кетпенмен бір жерді ұрғылап қанша уақыт тұрғаны белгісіз май басып келе жатқан жүрегі қысылып өкпесі өше бастағанда ғана өзін әрең тоқтатты кетпенін ары лақтырды да отыра қалып әбден жылады мен неге жүрмін бұл жерде кетпен ұстап неге терлеп тепшіп жер қазып жүрмін шұрды ұйқыда келсе қане менің қалапсабым дәптерім диплом сандық түбінде неге жатыр не мынау түрім сәл қимылдасам дене майым іркілдеп шаршап қаламын неге айнаға қарауға қорқамын өз өзіме жерініп неге бұға беремін шашымды соңғы рет қашан тарағаным да есімде жоқ өзімді сыйламасам күйеуім қалай сыйласын мені томардай болған тәнімнен өзім жерінгенде күйеуім қалай өзгеге көз салмасын жоқ бұлай болмас осы жерден тоқтайын деген ақсәуле өміріне өзгеріс енгізуге өзіне ант берді біраз күндерден соң ұзақ уақыт төсек тартып жатқан енесі бақилық болды жақсы адам еді енесін қырқы өткен соң ақсәуле тіктеле бастады ниет етсе демде екен ғой әрине оңай болмады тамақтан тәбетті тыйып дұрыс дене жаттығуларын жасап бет күтіміне көңіл бөлу бәрі оңай болған жоқ шыдам мен үлкен еңбекті талап етті тек сырт келбетін ғана емес ішкі дүниесіне де өзгеріс енгізгісі келді ол қандай жағдай болса да сабыр сақтап жеңіл өткізіп күліп жеңуді көңілді жымиып жүруді үйрене бастады ол бірақ сол жымиыстың артында көл көзір көз жасы тұрғанын өзінен басқа ешкім білмейтін сонда да келбетін керімету, мінезін аздап өзгерту қолынан келді оның сол арада әкесінің таныстары арқылы ауданға мектепке жұмысқа кіріп алды өзінің жақсы көретін жұмысы айлығы жақсы жұмысына барса демалады қайта қыздарын балабақшаға беріп қойған өзі күннен күнге салмақ тастап ажарланып келеді аз уақыттың ішінде отыз келі тастаған ақсәуле өзіне дән риза әп әдемі болып жайнап шыға келді ғой көргендер үш перзенттің анасы деп ойламайтын келбетін ғана әдемілеп қоймай бұрынғы көнбіс мінезінен де арыла бастады өз өзіне сенім оянған ол бұрынғыдай үй тірлігін шұқылап кебеңдей бермейтін болған ерте тұрып ауладағы шөпті жұлудың орнына айналдында отырып бет жүзіне күтім жасайтын болды бұрынғыдай тандырған нан жауып бауырсақ пен бәлішті үйіп пісірудің орнына көкөнісі көп пайдалы тамақтарға көңіл бөле бастады тірлігі тап тұйнақтай ғой онсыз да бірақ бұрынғыдай әр шаруаға бас қатырып күйіп пісе бермеуді үйренді өзінің денсаулығын қыздарының жағдайына қатты көңіл бұра бастады салмақ тастауды тоқтатып қана қоймай одан әрмен жалғастыра берді арасында құрбыларымен кездесіп көңілді уақыт өткізуге мүмкіндік тауып жатты былайша айтқанда сырт көзге бәрі жақсы бәрі әдемі бірақ ақсәуленің жүрегі жетімсірейді мұның күрт өзгерісіне күйеуі қоқаңдап қызғанған болып жүр бірақ біраз уақыт өтпей тағы әдетіне басады қыз қырқынмен жыртың жыртыңын қоя алатын бес бұл ашу үстінде ащы сөздер айтып қалса керек ондайда бауыржан да әйелдерше салғыласып кім үшін сұланып әдемі болып жүрсің кеткің келсе кете бер бір саған қарап қалған жерім жоқ екінші әйел алып келемін үйге деп бақпай отыра береді сол екінші әйел не әкелмейді не аузынан тастамайды оның сөзін қайнатасы да қолдайтын болыпты ұл туатын әйелге үйленгенің жөн деп екеуінің сөйлесіп отырғанын құлағы шалып қалған бірде не жамандық көрдіңіз менен балаңызға неге олай айтасыз екеумізді татуластырудың орнына неге отқа май құйып отырсыз немерелеріңізден обал емес пе сізді де әке ау деп ақсәуле атасына наразылығын білдірген бетке тіке айтып тастайтын болғандықтан қайнатасы да бұған өшігіп алғандай есегі арықтан өтті ғой өлетін кемпірі өліп кетті кезінде кемпірінің күтімін жасау үшін бұл керек еді ал қазір ұл екеуі жамандап отырады мұны пендешілік десеңші сынған көзе жамалмас өзім өзгерсем күйеуім де өзгерер деген ақсәуленің үміті ақталмады өкінішке орай жұрт қатарлы бір дастархан басында отыра алмайтын дәрежеге жетіп барады күннен күнге тәп тәуір басталған әңгіменің соңында сөз қуаласып екеуі жанжалдасып қалады кемпірі қайтқан соң қайнатада да мін іздегіш болып алған мүмкін келіннің өзгерісі әсер етіп жатқан болар бұрынғыдай орамалы қисайып тек ошақ маңында жүрген жоқ қой әп әдемі киініп алып таңертең жұмысқа кетеді кешке келеді сонда да үйін таза ұстап тамағын дайындап беріп үй шаруасына үлгеріп жүр ал қайнатасы тірлігіне мін тауып сөйлеп қалудан еш шаршамайды үйдегі күйеудің түрі анау қайната мініздегіш болғанмен басқалары керемет еді қайнаға абысын қайынбикелер керемет жандар сыйлайды мұны жұбатады сөзін сөйлеп бауыржанға ұрсып кетеді мүмкін солардың демеуі де бұл үйден безіп кетуден сақтап жатқан болар үнемі жақсы сөздерін айтып мерейін көтеріп кетеді ақ ақсәуленің бірақ білмейді ғой не істесе де әйтеуір күйеуінің көңілінен шықпай ақ қойды мүмкін төсекте бабын таба алмай жүрмін бе оны да көрейін деген оймен жеңіл жүрісті қыздарша қылмаңдап еді төсекте бірде онынан түк шықпады осы сен соңғы кезде біртүрлі өнер шығарып жүрсің тыныштық па біреу үйретіп жүр ме деп бәлесін жапқан тағы да сөзге ілінісіп арта жанжалға ұласып бауыржан төсегін бөлек салып алған еді бұл да қолын сілтеген сол жағдайдан кейін бір шаңырақ астында тұрып жатса да төсектері бөлек екеуі елі зайыпты деуге мүлдем келмейтін еді басқа қалаға жұмысқа кетіп анда санда бір келетін күйеуімен қауышудың кейінгі кезде өзі де қаламайтын болды әр жерде тиіп қашып жұмыс істейтін күйеуінің табысы да мардымсыз үйдің қажеттіліктеріне жалынғандай болып әрең сұрап алады аз ғана ақшаның өзін ал өзінің табысы жақсы жетеді өзімен үш қызын асырауға бұл жерде мен не үшін жүрмін өз өзім көре аламын ғой деп кетуге талай рет оқталды бірақ қыздарының тағдырына алаңдайды үшінші бөлімнің соңы жалғасы бар